Hello everyone welcome to my channel it's Arman blog अभी छः बज रहे हैं और सुबह सुबह उठ के मैं छत पे आ गया ब्लॉग का ब्लॉग शुरू करने के लिए और अभी हम लोग मैं खुद जा रहा हूँ कोचिंग के लिए देखते रहिए तो चलिए आगे देखते रहिए तो चलिए साइज हम लोग चलते हैं पहले नीचे चलेंगे उसके बाद तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी घर से अपने बाहर आ चुका हूँ और मेरे भाई लोग और दो तीन आ रहे हैं उनके साथ हम चलेंगे तो आगे देखते रहिए वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अच्छा है तो भाई लाइक कीजिएगा सो तो अभी मैं अभी अभी देखा तो मेरे भाई लोग अभी आ चुके हैं और मैं जल्दी से जाकर बैग ले लेता हूँ और ये रहा और मैं दिखाता हूँ वो आ रहे हैं तो जैसे देख सकते हैं मेरा ये पैक है और मैं जा रहा हूँ और भाई लोग अभी आ रहे हैं देखो भाई लोग अभी आ रहे हैं तो अभी देखते रहो भाई अभी चलते हैं कोचिंग जा रहे हैं और सुबह सुबह ठंडी में पैदल जा रहे हैं हम लोग गाड़ी से जाने का प्लान था लेकिन हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो तो देख सकते हैं हम लोग पैदल ही जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं आगे देखते रहिए तो चलिए चलते हैं फाइनली चार घंटों के बाद हम घर पे आ चुके हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे अब और देखते रहिए आगे stay team real que é. Thank you. तो हम लोग तेल लेकर अभी बाहर आ चुके हैं और चल रहे हैं घर घर जाने के बाद तेल भराएगा गाड़ी में और जाएगा गाड़ी में तेल भरा चुका है अब हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए तो पास में ही खेल रहा है सब तो हम लोग चल रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो सो देखिए वाह बहुत ही शानदार शॉट वाह पंकज कुमार यादव के बैट थे बहुत ही शानदार shot <laughs> <laughs> Boy, dia mana tanda tala mga lang kung gawin. Hindi ka ko ni kosong to ko. मार साले का खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साले का एक भाई सा एक भाई सी अरे वाह आराम से अरे अरे ए गीत ए गीत ए हाउ द गाइल कपड़ा खराब हो अच्छा, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोलना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना प्लीज़ और चलिए बाय